ጤና ስጥልን እንዴት ዋላችሁ? እንደምን ዝም የማንልበት ጉዳይ እየተከሰተ ነው። በዚህ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ሁላችንም በቤታችን በተቀመጥንበት ሰዓት ህጻናቶች በየቤታቸው እየተደፈሩ ነው። ወንዶች በየቤታቸው እየተደፈሩ ነው። ሴቶች በየቤታቸው እየተደፈሩ ነው እና ይህንን ጉዳይ ዝም አንበል። ህጻናቶች ሲደፈሩ ዝም አንበል። ሴቶች ሲደፈሩ ዝም አንበል። ወንዶች ሲደፈሩ ዝም አንበል። ድምፃችንን እናሰማ። እስከዛሬ በሴት እህቶቻችን ላይ የደረሰው በተለይ ደግሞ በዚህ አስከፊ ሰዓት ልንሰማው በማይገባን ሰዓት በገዛ ቤተሰቦቻቸው ህፃናቱ እየደረሰባቸው ያለው መጠቃት የእውነት ያሳዝናል። በሴት እህቶቻችን ላይ ሊደረግ የማይገባውን ነገር ነው እየሰማን ያለ ነው። እንዲህ አይነት የሰይጣን ስራ የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ ተገቢውን ቅጣት ማግኘት አለባቸው። ስለዚህ ዝም አንልም። የህግ አካላት ትክክለኛውን እርምጃ፣ ትክክለኛውን ቅጣት እስኪወስዱ ድረስ እንጮሃለን። ምክንያቱም በቀጣይም እንዲህ አይነት የሰይጣን ስራ የሚሰሩ ሰዎች እንዲፈጠሩ አንፈልግምና እነዚህ ለማስተማሪያ ተገቢውን ቅጣት ማግኘት አለባቸው። መፍትሄ እስክናገኝ ድረስ ዝም አንልም። እኔም ዝም አልልም። ይመለከተኛል። እናት ነኝ፣ እህት ነኝ፣ ልጅ ነኝ። የወንዶቹም የሴቶቹም ይመለከተኛል። አባት ወልዶ በሳመ እደግልኝ ባለ አይገልም። እንደዚህ አይነት በሽተኛ ሰዎችን ከየቦታው ማውጣት አለብን። ካለበዛ ዛሬ መቶ አስራ አንድ ነው። በኮሮና ምክንያት ቤታቸው ሲቀመጡ ደግሞ አናውቀው መቼ እንደሚያልቅ። ስለዚህ ሁለት መቶ እና ሶስት መቶ ልንጠብቅ ነው። እናንተም ዝም አትበሉ፣ እኔም ዝም አልልም። እነዚህ የነገ አገር ተረካቢ ህጻናት ላይ ይህን አጸያፊ ተግባር መተግበር እጅግ አውሬነት ነው። ይሄ ጉዳይ እኔን የሚመለከተኛል። የምናየው የምንሰማው ነገር በሙሉ ያማል፣ ያማል፣ እንቅልፍ ይነሳል። ስንት ጥረው ግረው ለፍተው መልካም አርአያ ሆኖ ያሳደጉ አባቶች ባሉባት አገር ላይ እንዴት እንደዚህ አይነት አጸያፊ ድርጊቶችን የሚፈጽሙ አውሬዎችን እያየን ዝም እንላለን? እንዴት ፍትህ እንሻለን፣ ፍትህ እንሻለን። ፍትህ እስክናገኝ እንጮሃለን። ማንኛውንም በህፃናትና በልጆች ላይ የሚደረግ አስነዋሪ ድርጊትን እንቃወማለን። ፍትህ እስክናገኝ ዝም አንልም፣ ሁሉም ነገር እንቅልፍ ይነሳል። ምን አይነት አውሬነት ነው? ይሄ ጉዳይ እኔንም ይመለከተኛል። የተሰጠንን የስራ ድርሻ በአግባቡ እየተወጣን ከሆነ በእውነትም መክሊታችንን አልቀበርንም ማለት ነው። የሴቶችስ ድምፅ የሴቶችስ እንባ፣ የህፃናቶችስ መብት እረ እስከ መቼ ድረስ ነው ዝም የምንለው? ይዝም ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ፍርሃት የማነ ነኝ። ሴት እህቶቻችን እየተደፈሩ ባሉበት ሰዓት ዝም ማለት የለብንም። ድምጻችን ማሰማት አለብን። ጩኸታችን ማሰማት አለብን። ስለዚህ እኔም ድምፅ መሆን ፈልጋለሁኝ ከእህቶች አጠገብ መቆም ፈልጋለሁ። ስለዚህ እባካችሁ የህግ ባለሙያዎች ተባብራችሁ ለዚህ ዘላቂ መፍትሄ እንዲኖር ጠይቃለሁ። አመሰግ እኔ ሴት ልጅ ነገ ሴት ልጅ ወልዳለሁ። ስለዚህ ጉዳይ እኔንም ይመለከታል። እኔም ዝም አልልም። የዛሬ አበባዎችን የነገ ፍሬዎችን ተስፋቸውንም ታጨልሙባቸው ማህበረሰቦች ዛሬ ለፍርድ ይቅረቡ። ይሄ ግፍ ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ትልቅ ኃጢአት ነው። እንዴት ምንም የማያውቁ ህጻናቶች ላይ የነገ ተስፋዎች ላይ አእምሯቸው ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ትቀርጻላችሁ? ለህግ ይቅረቡ። እኔም ዝም አልልም። የእነዚህ ህጻናት ጉዳት እኔንም ይመለከተኛል። ይህን ኢሰብአዊነት የጎደለውን ተግባር እቃወማለሁ። ይህንን ክፉ ጭካኔ እቃወማለሁ። ለህፃናቱ እስከ መጨረሻው ድረስ ከጎናቸው ቆማለሁ። ህመማቸው ህመሜ፣ ስቃያቸው ስቃዬ ነው። ነገ የኔም ያንቺም ያንተን ቤት ይንኳኳል። ስለዚህ ፍትህ ያስፈልገናል። ፍትህ ለህፃናቱ መቼም ዝም አልልም። ሁሌም እስከ መጨረሻው ከጎናቸው ቆማለሁ። ዝም አልልም። ፍትህ ለህፃናቱ ፍትህ ይሰጠን። እኔም ያገባኛል። ሚስቶች እህቶቻችን መደፈር የእኛም የወንዶች ጥቃት ነው። እናቶቻችን፣ እህቶቻችን፣ ልጆቻችንና ሚስቶቻችን በአደባባይ ሲደፈሩ ዝም አልልም። ይህ በሰውም ሆነ በእግዚአብሔር ዘንድ አስነዋሪና አጸያፊ የሆነ ተግባር መንግስት ዝም ሊል አይገባም። ለእነዚህ የተበደሉ እህቶቻችን ፍትህ እስኪሰጥ ድረስ ዝም አለ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰሞኑን በተደረገው ነገር ላይ ትንሽ አስተያየት መስጠት ስለፈለግኩኝ ነው። ዝም ማለት ስላልፈለግኩኝ ነው። አላስቻለኝም። እና ማለት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ህጻናት ከእናታቸው ሆድ ሲወጡ የሚረጋጉት የእናትና የአባታቸውን ድምፅ ሲሰሙ ነው። ማለት ልጆቹ ማልቀሳቸው የሚያቆሙት አንድ የሚያውቁት ድምፅ ነው። ያን ድምፅ ሲሰሙ ይረጋጋሉ፣ እምነት ስለሚኖራቸው እነዛ ያ ድምፅ አይጎዳኝም ብሎ ስለሚያስቡ የአባት የእናታቸው ድምፅ ማለት ነው። እና በጣም በጣም ከባድ ነው እውነት እንደዚህ በየቀኑ እምነታቸውን እኛ ላይ የሚጥሉት ህጻናት ምንድን ነው የምናስተምራቸው? ልጆች እኮ ወላጆቻቸው የሚሳሳቱ እንኳን አይመስላቸው። ከዚህ በኋላ በአባታቸው እንደዚህ ሲሆኑ በማንስ ድምፅ ነው ከዚህ በኋላ የሚረጋጉት እነዚህ ልጆች? ማንስ ቢመክራቸው፣ ማንስ ቢያጽናናቸው ነው እነዚህ ልጆች ከነዚህ አይነት ጭንቀታቸው የሚወጡት ህመማቸው የሚወጡት? እንዴ የትኛውም አይነት ካሳ ቢካሳቸው እነዚህ ልጆች ያንስባቸዋል። ምንም አይነት ቅጣት አንዳንዴ physically physically የፈለግከው ነገር ብትሆን ይሻላል። mentally ሁል ጊዜ እድሜ ልክህን ይዘኸው እያመመክ ከዚህ በኋላ እነዚህ ልጆች ምን አይነትስ ህይወት ነው የሚኖሩት? ማንንስ ነው የሚያምኑት? ከዚህ ይሄ እንደዚህ አይነት ክደት ከደረሰባቸው በኋላ ከማን ጋር ነው የሚኖሩት? ምን አይነት ሰውስ ነው የሚሆኑት እነዚህ ልጆች? ማለት የምፈልገው ነገር የእነዚህ ልጆች ህመም ያመኛል፣ ቃወማለሁ። ሁላችንም ለእነዚህ ልጆች ልንቆምላቸው ይገባል። ሁላችንም ይህ እንዳደረጉትም ተገቢው ፍርድ ማስተማሪያ የሚሆን ቅጣት ሊቀጥ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ባላችሁበት ሰላምና ፍቅር እመኝላችኋለሁ። ይህን ቪዲዮ እንግዲህ እንድሰራ ያነሳሳኝ መቅደስ መቅዲ በጀመረችው movement ድምፃችን እናሰማ እኔም ዝም አልል የሚለው movement እሱን ለመቀላቀል ብዬ ነው። መቅዲ ላይ የሰራ ነው ቪዲዮ 30 30 ሰከንድ ስለነበረ በቂ አይደለም ብዬ በራሴ page ይህን ለመልቀቅ አስቤ ነው። ዝም አልልም በጣም ያማል። የሰማነው ነገር በጣም የሚከብድ ነገር ነው። ይህን አይቶ ይህን ሰምቶ ዝም ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው። ስለዚህ እኔም በምችለው ድምፅ እንዲሰማ የእህቶችን ጩኸት እንዲሰማ ዝም አልልም ብዬ ተነስቻለሁ። ይሄ ነገር መቆም የለበትም። ዛሬ ብቻ አይደለም፣ ይሄ ነገር መፍትሄ እስኪመጣ ወንጀለኞቹን እስኪቀጡ ድረስ ማስተማሪያ የሆነ ሕግ እስኪወጣ ድረስ እኛ መቆም የለብንም። ሴት እህቶቻችን ልጆቻችን በሰላም ወጥተው እንዲገቡ ትምህርት ቤት በሰላም ደርሰው እንዲመለሱ ከአባቶቻቸው ጋር በነፃነት ከቤተሰብ ጋር በነፃነት እንዲጫወቱ የሚያደርግ ህግ መቀጫ ሰው ድጋሚ እንደዚያ ወንጀል እንዳያደርግ ማስተማሪያም የሆነ ህግ እና ቅጣት እጅግ አስፈላጊ ነው ለዚህ ጉዳይ ነው። ታስረው ይወጣሉ። ደፈር ይባላል። ሰባት ዓመት የተወሰነ ዓመት ታስረው ነው የሚወጡት እና ይሄ ነገር ሌላም ሰው ደፍሮ ታስሮ እንደሚወጣ አምኖ ነው የሚያደርገው ይህን ድርጊት። ስለዚህ እባካችሁ የህግ ባለሙያዎች ይሄ ማስተማሪያ የሚሆን ቅጣት መውጣት አለበት። ሴቶቻችን ሴት እናት ናት፣ ሴት እህት ናት፣ ሴት አገር ናት። ስለዚህ አገራችን ለምን ወደ አልሆነ ነገር እንዲሄድ እናደርጋለን። ሴት እህቶቻችን ለምን ይጎዳሉ? ይሄ ነገር ሴት ብቻ አይደለም፣ ወንዶች ላይም አሁን ተጀምሯል፣ ወንድ ለወንድ። ስለዚህ ይሄ አሰቃቂ ግፍ ለሚፈጽሙ ሰዎች ማስተማሪያ ቅጣት መሰጠት አለበት። ስለዚህ እኔ በበኩሌ ዝም አልልም። እስከ መጨረሻ ድረስ ለመዋጋት፣ እስከ መጨረሻ ድረስ ድምፄ ለማሰማት ከእህቶቼ ጋር ቆሜ ተነስቻለሁ። ስለዚህ ሁላችንም በተለያየ ሙያ ብንኖርም ሁላችንም አንድ አይነት ድምፅ አሰምተን ይሄን ወንጀል ይሄን ግፍ የሚፈጽሙ ሰዎች በቃችሁ እንበላቸው። አመሰግናለሁ። ሰሞኑን እየተደረገ ያለው ነገር እየተሰማም ያለው ነገር እጅግ በጣም ዘግናኝ ነው። ለጆሮም የሚሰቀጥጥ ነው። እንዴት አባት ሴት ልጁን ይደፍራል? ወንድ ህጻናት እንዴት ይደፈራሉ? ብዙ መልካም አባቶች ባሉበት ሀገር ይህንን ተራ ነገር መስማት በጣም አሳፋሪ ነው። በዚህ አስከፊ ጊዜ እንደዚህ ነገር ለማድረግ ማሰብ ማሰብ በራሱ አውሬነት ነው። እነዚህ ህፃናት ከቤታቸው ወዴት ይሄዱ? መንግስት ይሄንን ድርጊት ይሄንን ተግባር የፈጸሙት ላይ አስፈላጊውን እርምጃ እስኪወስድ ድረስ በፍጹም ዝም አለን። ጤና ይስጥልን። እንዴት ዋላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ዝም የማንልበት ጉዳይ እየተከሰተ ነው። በዚህ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ሁላችንም በቤታችን በተቀመጥንበት ሰዓት ህጻናቶች በየቤታቸው እየተደፈሩ ነው። ወንዶች በየቤታቸው እየተደፈሩ ነው። ሴቶች በየቤታቸው እየተደፈሩ ነው እና ይህንን ጉዳይ ዝም አንበል። ህጻናቶች ሲደፈሩ ዝም አንበል። ሴቶች ሲደፈሩ ዝም አንበል። ወንዶች ሲደፈሩ ዝም አንበል። ድምጻችንን እናሰማ። እስከዛሬ በሴቶቻችን ላይ የደረሰው በተለይ ደግሞ በዚህ አስከፊ ሰዓት ልንሰማው በማይገባን ሰዓት በገዛ ቤተሰቦቻቸው ህፃናቱ እየደረሰባቸው ያለው መጠቃት የእውነት ያሳዝናል። በሴት እህቶቻችን ላይ ሊደረግ የማይገባውን ነገር ነው እየሰማን ያለ ነው። እንዲህ አይነት የሰይጣን ስራ የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ ተገቢውን ቅጣት ማግኘት አለባቸው። ስለዚህ ዝም አንልም። የህግ አካላት ትክክለኛውን እርምጃ ትክክለኛውን ቅጣት እስኪወስዱ ድረስ እንጮሃለን ምክንያቱም በቀጣይም እንዲህ አይነት የሰይጣን ስራ የሚሰሩ ሰዎች እንዲፈጠሩ አንፈልግምና እነዚህ ለማስተማሪያ ተገቢውን ቅጣት ማግኘት አለባቸው። መፍትሄ እስክናገኝ ድረስ ዝም አንልም። እኔም ዝም አልልም። ይመለከተኛል። እናት ነኝ፣ እህት ነኝ፣ ልጅ ነኝ። የወንዶቹም የሴቶቹም ይመለከተኛል። አባት ወልዶ በሳመ እደግልኝ ባለ አይገልም እንደዚህ አይነት በሽተኛ ሰዎችን ከየቦታው ማውጣት አለብን። ካለበዛ ዛሬ መቶ አስራ አንድ ነው። በኮሮና ምክንያት ቤታቸው ሲቀመጡ ደግሞ አናቀው መቼ እንደሚያልቅ። ስለዚህ ሁለት መቶ እና ሶስት መቶ ልንጠብቅ ነው። እናንተም ዝም አትበሉ፣ እኔም ዝም አልልም። እነዚህ የነገ አገር ተረካቢ ህጻናት ላይ ይህን አጸያፊ ተግባር መተግበር እጅግ አውሬነት ነው። ይሄ ጉዳይ እኔን የሚመለከተኛል። የምናየው የምንሰማው ነገር በሙሉ ያማል፣ ያማል፣ እንቅልፍ ይነሳል። ስንት ጥረው ግረው ለፍተው መልካም አርአያ ሆኖ ያሳደጉ አባቶች ባሉባት አገር ላይ እንዴት እንደዚህ አይነት አጸያፊ ድርጊቶችን የሚፈጽሙ አውሬዎችን እያየን ዝም እንላለን? እንዴት ፍትህ እንሻለን? ፍትህ እንሻለን። ፍትህ እስክናገኝ እንጨዋለን ማንኛውንም በህፃናትና በልጆች ላይ የሚደረግ አስነዋሪ ድርጊትን እንቃወማለን። ፍትህ እስክናገኝ ዝም አንልም፣ ሁሉም ነገር እንቅልፍ ይነሳል። ምን አይነት አውሬነት ነው? ይሄ ጉዳይ ምን ይመለከተኛል? የተሰጠንን የስራ ድርሻ በአግባቡ እየተወጣም ከሆነ በእውነትም መክሊታችንን አልቀበርንም ማለት ነው። የሴቶችስ ድምፅ የሴቶችስ እንባ፣ የህፃናቶችስ መብት ኧረ እስከ መቼ ድረስ ነው ዝም የምንለው? ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ፍርሃት የማነ ነኝ። ሴት እህቶቻችን እየተደፈሩ ባሉበት ሰዓት ዝም ማለት የለብንም። ድምጻችን ማሰማት አለብን። ጩኸታችን ማሰማት አለብን። ስለዚህ እኔም ድምፅ መሆን ፈልጋለሁኝ ከእህቶች አጠገብ መቆም ፈልጋለሁ። ስለዚህ እባካችሁ የህግ ባለሙያዎች ተባብራችሁ ለዚህ ዘላቂ መፍትሄ እንዲኖር ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። እኔ ሴት ልጅ ነገ ሴት ልጅ ወልዳለሁ። ስለዚህ ጉዳይ እኔንም ይመለከታል። እኔም ዝም አልልም። የዛሬ አበባዎችን የነገ ፍሬዎችን ተስፋቸውን የምታጨልሙባቸው ማህበረሰቦች ዛሬ ለፍርድ ይቅረቡ። ይሄ ግፍ ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ትልቅ ኃጢአት ነው። እንዴት ምንም የማያውቁ ህፃናቶች ላይ የነገ ተስፋዎች ላይ አእምሯቸው ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ትቀርጻላችሁ? ለህግ ይቅረቡ። እኔም ዝም አልልም። የእነዚህ ህፃናት ጉዳት እኔንም ይመለከተኛል። ይህን ኢሰብአዊነት የጎደለውን ተግባር እቃወማለሁ። ይህንን ክፉ ጭካኔ እቃወማለሁ። ለህፃናቱ እስከ መጨረሻው ድረስ ከጎናቸው ቆማለሁ። ህመማቸው ህመሜ፣ ስቃያቸው ስቃይ ነው። ነገ የኔም ያንቺም ያንተን ቤት ይንኳኳል። ስለዚህ ፍትህ ያስፈልገናል። ፍትህ ለህፃናቱ መቼም ዝም አልልም። ሁሌም እስከ መጨረሻው ከጎናቸው ቆማለሁ። ዝም አልልም። ፍትህ ለህፃናቱ ፍትህ ይሰጠን። እኔም ያገባኛል። ሚስቶች እህቶቻችን መደፈር የእኛም የወንዶች ጥቃት ነው። እናቶቻችን፣ እህቶቻችን፣ ልጆቻችንና ሚስቶቻችን በአደባባይ ሲደፈሩ ዝም አልልም። ይህ በሰውም ሆነ በእግዚአብሔር ዘንድ አስነዋሪና አጸያፊ የሆነ ተግባር መንግስት ዝም ሊል አይገባም። ለእነዚህ ለተበደሉ እህቶቻችን ፍትህ እስኪሰጥ ድረስ ዝም አለ። ከዛሬ ጀምሮ ዝም አልልም የሚል social media movement ጀምረናል። እናንተ በርቱ፣ እኛ ደግሞ እንከተላችኋለን ባላችሁት መሰረት እኛ ደግሞ ለእናንተ ጥሪ እናቀርባለን። እያንዳንዱ ሰው hashtag ዝም አለልን በሚል ለሰላሳ ሰከንድ ያህል በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰማውን ስሜት በመቅረጽ በየራሳችሁ page ላይ post እንድታደረጉና movement ኡ እንድትቀላቀሉ ጥሪያችን እናቀርባለን። ይሄ ጉዳይ ከዚህ በፊትም ለተደፈሩ ህፃናቶች፣ አሁንም እየተደፈሩ ላሉ ህፃናቶች ፍትህ እስክናገኝ ድረስ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ እስከሚመጣ ድረስ እንቀጥላለን። ተባብረን እስከሄድን ድረስ ተባብረን ድምፃችን እስካሰማን ድረስ ለውጥ እናመጣለን። ዝም 哎。